Всем привет, ребят, всем привет. Продолжаем прохождение ходячих мертвецов. Сегодня узнаем, что же находится за дверью в этом анбаре. Наверное. Это нас обедать зовут, что ли? Мам, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad, Dad, come on, let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Оставили меня одного. Ну что ж, давайте приступим. Да, снять их надо. Просто надо снять четыре. Screws holding it to the door. If I can remove them, I don't even need to deal with the lock. Так руку надо было подставить жену, чтобы они на пол-то не падали. Это же все потом прикручивать, время тратить будем на поиски шурупов. И чего он там? Охренеть, что это за хрень? Didn't you hear the bell? Dinner time. What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house, so you see, nothing to worry about. Как-то это все неправдоподобно. Oh, Biscuits? you are an Wow. angel. Oh, Excuse the boy. mess. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now, don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Как заботливо. Что-то мне это не нравится. Пошли к Марку сходим, мы же можем это себе позволить. Что? Какой еще нет? тихо, тихо, тихо, тихо. В какой из этих комнат? Дверь кладовая. Дверь спальни. Давай сначала с кладовой, наверное, начнем. Хотя тут мы ничего не увидим, я думаю. Да, просто какие-то шмотки. Кстати говоря. There. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Здесь все эти вещи. Действительно. Musty as hell. Морфин. What do they need so much morphine for? Они, блядь, тут людей пытают, что ли? Я что-то понять не могу. Что тут нахрен происходит? Huh, where's that cord going? Что-то включилось. Вот Откуда-то свет. Оттуда. Так, подожди. Уходи. Э. Так, здесь мы вроде все, да, посмотрели, что могли. Тут никаких под, под дверей нет, да, открыть нечего. Окей, пошли. Есть дверь здесь. Так, ну здесь вроде ее не открыть, я так полагаю. Но ну, можно туда заглянуть. <laughs> Сквозь стенку. Дверь спальни. Ага. опа она. А Марка-то нет. Открытое окно like Да, гроза надвигается, я прям слышу это. Is that blood? Uh, farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary here. Да, кроме того, что оттуда свет пробивается. А ну-ка давайте глянем, что там у нас. Что там? Дверь целая. Я боюсь, я догадываюсь, что я сейчас там увижу. Пойдем. Охренеть. Твою ж мать. Доберитесь до Клементины, пока она ничего не съела. Быстрее! Don't eat that! Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? He just had a start. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off! You're eating him! That's crazy. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. This is a dairy, not a ranch. Think about it. <sighs> It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raise my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Oh, I'm gonna puke. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another like y'all. Clementine, run! Nobody's going anywhere. We got lots of use for y'all right here. What the what? The fucking what? Put your fuck? guns down! We're walking out of here! near my fucking Mommy, family! I don't want to die. Mommy, what did I eat? Everyone, everything will be okay. Lee? Lee? Охренеть момент. Let go of her, you son of a bitch! Это Марк дополз, что ли? Please. Someone. Охренеть. Open the goddamn door! You can't keep us in here! Open up! I will tear you fuckers apart with my bare hands! We gotta find another way out of here! You sick fucking bastards! Open this door, god damn it! I will knock the Please, goddamn Dad, door down! stop. It, was a person. They tried to make us eat a person. But you didn't do it. No. The rest of us did, God damn it! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They... they didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open oh, up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn film sucker was the one who brought us here. Will you all just shut the Я fuck уже хочу ему втащить, серьезно. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Так, кондиционер. А, мы можем что-то с ним сделать, да? А у нас других вариантов нет, я думаю. Chills are pretty sturdy. We could climb up. Uh, but there's no way out through the ceiling. Come on! Так, что здесь есть в коробках? Понятно. Could there be a hole behind these pallets? No such luck. Угу. Значит, осталось только кондиционер. I'll break that damn door down. Dad, you can't get. Uh, uh, Все, что ли? No. Dad, come on. Dad. Oh God, he stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead. Somebody help me. Fuck. If he's dead, He's not dead. you know what has to happen, Lee. Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. and in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a six foot four, 300 pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Lily can still save him. I wish she could, believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten, I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on, we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. Блин, да что же God эти... damn it, Lee. I need you. Please help me. Come on, Dad. Come on. Нужно попробовать. Wake up. А что мне нужно делать-то? Come on. This has happened. You're useless, Lee. Так я не мог понять, как помочь. You asshole! I'm I'm I'm sorry. sorry. so I just, It had to be done. find a way out of here. Блин, у меня не высвечивалась I эта know. But you подсказка. gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else, something hopeful. Like what? How about your walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad. Don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Короче, они теперь оба меня ненавидят. I'm sorry, Lily. Ну, типа, я же хотел ей помочь. Самое плохое то, что я хотел помочь, и в итоге не помочь никому. Ну, и хотел помочь ей, и не помог никому. Lively, He was still alive. I'm sorry, Lily. I truly am. Larry and me, we might not have got along so great, but I know he would have done anything to protect you. He was a good father. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Look, if we're gonna survive this shit, we've got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Ну, его тоже можно понять, конечно, но... Как бы, почему чего он возмущается? Он убил, а что, вместо него должен был я это сделать или что? Давайте займемся кондиционером. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. У тебя есть отвертка. Multi-tool. Да, брат. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, uh, rock won't help, but a coin might do the trick. Do you have a coin? 60 центов есть у него в кармане. У него есть 60 центов. Лили, прости. как мне у Ларри забрать 60 центов? У него были эти деньги. I'm sorry, Lily. Please, I need to be alone. Ну, с этим сложно. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. but I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. <sighs> What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but uh, back at the motor inn, Larry... Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. <sighs> do what you have to do. Так, мы можем обыскать. Хорошо. Охренеть просто. idea which he keeps Правом, думаю. Here we go. Two quarters and a dime. Так, отлично, монетки есть. Можно подкручивать. Так, погнали. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Ты там не, не подпиздывай пока. like it'll probably lead right into that back room. It's too small for us to fit through. I can do it. Ну как вот ее отправлять? You uh, think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. <sighs> Okay. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Мы сейчас за нее будем играть, что ли, или будем ждать? Ли вообще переживает очень сильно. Ой, какие звуки, это все слышно. You okay? Лачина. Did anyone see you? No, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Kenny! Lily, I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? Yeah, this is good. Ну, у меня такой взгляд реально из гетто. А, так этот холодильник еще и в амбаре. То есть за нами никто, по сути, и не следит. Блин, лишь Букини жена, о, жена и ребенок были целы. Нужно оружие. Вот серп, кстати. Вот хочу его взять. Он прям пригодится. Да. Идеальный отрезатель голов. Ну все. <laughs> А, -а, -а. Блин, подожди. Нет, давай серп. Серп хочу. Эти церемониться не будут, а с крюками проблематично. Серп отре отрезать может. Что-нибудь, кому-нибудь. <laughs> если вы понимаете, о чем я. Oh, Просто хотят жрать эти люди, что ж поделать. Так, вентиляция это Клементина. Мини-погонялка для скота. Что это такое? А, шокер. Шокер гуманий, да? Блин. Давайте попробуем шокер, потом посмотрим. Jesus, this is where they кстати говоря, сейчас идет дождь, нам он на руку. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Dad, what are you doing outside the barn? Oh, Shit. Just guarding the place like you said. Keep sitting out in the rain like a damn weirdo. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Can I pick which one to keep alive? Not the kid. Not enough meat on the tray. Ah, This is What's my favorite part too. When I let one think they can just walk right out, they never even look down. Где же диалоги-то, ну? А чего он ставит? Зачем? Hey, Чтобы не сбежали, типа, если что. А что дальше делать? Он передо мной? Да. Не успел. Блин. <laughs> Понял. Да где маркер-то, елки-палки, что мне нужно делать? Да маркера-то нет, алло! Я не вижу маркера, пиздец. Дол долго он меня убивать нахуй так будет? Нету маркера, блядь, никуда нужно навестись-то. Угу. Ни хрена себе, блядь, он бессмертный, что ли? Хорош. see? You understand now, don't you? You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. Охренеть, блядь. Fucking kill you right now. Сраные Ганнибалы. That's why you killed that woman in the woods. She was about to spill everything. You weren't ready to hear yet, Lee. Had to stop her. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like he didn't kill Jolene. Пока. Блин. Она увидела. Тебя же не должно здесь быть. Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Она может не простить, но мы все правильно сделали все равно. Ну, отпустили бы мы его и дальше что? Он бы резать других начал. Есть, убивать, так все дела. Это зомби, что ли? Да ладно. А ограждение это отключено, он, наверное, генератор не доделал. Опа. А, ясно. Карли! Ли? Ау! Is everyone okay? You guys have been gone way too long. They attacked us! I knew it! I told you we couldn't trust them. Shit. How many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Duck and Katya in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right. We're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. <laughs> Ben, stick close. Молодец. And Lee, be careful. Лишь бы только никого не убили. Мы за одну серию двоих потеряли, получается. А вход-то где? Ага, понял. Danny, is that you? What's going on out there? I left Danny in the bar. He got what he deserved. Наверное, я зря это сказал. это сделали. Please, please don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave us be. А у нас другого варианта нет. Stop right there, I mean it. Нам не, у нас ничего нет, мы ничего не кинуть не можем, да, ничего вообще сделать. Да ладно. А какие варианты? Go, Brenda. Please, please don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave us be. У нас ничего нет, мы ничего не можем ни кинуть, ни это. Что мы можем сделать? где... Так, понял. Короче, последний раз, когда она кричит, мы не должны идти. Окей. Допустим. Come on now, you know you don't want to do this. Just go Назад мы уйти не можем. Любое мое движение, я умираю. Что происходит? Какие варианты у меня есть, я не понимаю. Куда-то в бок можем идти? Нет, ни назад, ни вперед. Ни, никаких вариантов нет. Мы единственное, что можем открыть дверь. Открываем. Please, please Come on now, you know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Я ничего не вижу, чтобы я мог сделать. Подожди, или нам не нужно броситься на пистолет. Да! Мы в каком-то тупике, я не понимаю, что мы должны делать. come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave us be. Они под... поднялись на ступень вверх. Над ними, перед ними ничего нет. У меня есть только монетки. <laughs> Бросить я ничего не могу, правильно? Не, уворачиваться не могу. Right there, а! Think about what you're doing. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. А, ясно. Это будет очень жестоко. Он достанет сейчас, да? Нет? Беги! Where's Kenny? I said, don't move, asshole! Don't you fucking hurt him! Oh my god. Let him go, goddammit! That Охренеть, ain't что gonna это? happen! Andy, Don't shut up! Охренеть. Andy. Who the fuck do you people think you are? Look at what you done! Calm down. Calm down? What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Хреновый выстрел. А, вот зачем забор нужен будет, судя по всему. Да, сейчас начнется драка. Я нажал, я нажал. О, давай, держусь. Сколько держаться-то надо? можно уже остановиться. You ain't shit! It's over! Fuck you! As soon as Dan and Mama get out here, you, you all fucked! I said, it's over! Just walk away! Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! надо уходить. Клементина очень испугалась уже. Get back here and fight me like a man, Lee! Lee! его мама его и убьет. Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah, they were. That is sick. God, just... ugh. Clementine, she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. just not as young as I used to be. Hun, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? You destroyed this group, Kenny. There's no coming back from it. I did what nobody else would. Блин, ну я не это имел в виду. Хотя, наверное... Так будет лучше. I'm sorry you had to see that, but I only did it to protect us. Because they tried to hurt us? Yes. Okay. Hey, Dad. What's that noise? Sounds like a car. Oh god, not more strangers. Открытая дверь машины. Судя по звуку. Да, Hello? Медленно подойдите к машине. Как скажете. Бензин, да, бензин кончился. Я также думал. oh, crap. Baby, you gotta see this. Охренеть, It's сколько a shitload припасов. of food and supplies back here. Ну хотя бы поедят. Уже плюсы. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's Нет. abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Ну почему именно таких два выбора-то? Мы могли бы взять какую-то часть припасов. Потом, если что, вернуться, проверить, если они дальше здесь, забрать остальное. Если нет, значит, те, кто приехали на эти маш... приехал на этой машине, забрали их сами. Хм. Но с другой стороны мы умрем. Ну, в условиях выбора такого, если третьего варианта нет, нам придется, наверное, их забрать, я думаю. Мы, по крайней мере, можем возвращать сюда людей и кого-то ждать. Или написать записку, если есть такая возможность, куда им идти за едой. We have to take this, Clementine. We need it to survive. I'm sorry, sweetheart, but it's not about right and wrong anymore. It's about survival. Сразу ключом наверняка дверь закрыта. Угу. Взять еда, взять припасы. А это не одно и то же, что ли? Давайте возьмем еду, получается. Supplies? I'll take it. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. Got a box of food here. I'll carry it. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. Well, think of it like you're holding on to it. You can give it back if we ever meet up with him, okay? okay. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not going to let me live that down, are you? oh, God. Lee, you're going to want to see this. Oh, shit. Она за нами следила все это время. И кепку она забрала наверняка. baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If Y'all I find thinking it, you're I'll safe? You know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. <laughs> The people I used to call friends. The people who took. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. В следующем эпизоде «Ходячие мертвецы». This place is done. It's time to move on. Screw it. Not like you ever listen to a damned word I say. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases him. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? You murdered her dad. I did what I had to, and you know it. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, alright? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! Ходячие мертвецы. Эпизод 3. В долгий путь. Так. Спасители, вы отрубили ногу Дэвиду. Вы и 84% игроков отрубили ему ногу. Ясно. Ему можно... Другие варианты были, что ли? Просто бросить или что? Допрос. Вы убили Джалин. Вы и 87% игроков не убивали ее. Хорошо, приятно знать. Прагматизм. Вы помогли убить Ларри. Вы 68% игроков не помогли. Ну, вот я не помог. А, нужно было просто бездействовать, поэтому выбора и не было. Скорее всего, так. Отмщение. Вы убили обоих Сент-Джонов. Вы 82% игроков не убивали братьев. Но ну, убил-то я одного, получается. Выживание. Вы украли еду из машины. Вы 55% игроков украли еду. Да, вот здесь смотри, какие процентные соотношения интересные. 50 на 50. Но мы в любом случае, я думаю, мы правильно сделали, потому что, ну, во-первых, голод мы так и не поели, все злые, причем, ну, такие потери, такие впечатления, это бы вообще очень сильно сказалось на группу в дальнейшем, как я думаю. Поэтому нам в любом случае пришлось бы это сделать, к сожалению. Ну что ж, ребят, на этом второй эпизод закончен. Ходячие мертвецы, жажда помощи. Мы с вами прошли, закончили второй эпизод. Э, не забывайте подписаться на канал, прожать лайк и самое главное прожать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Спасибо, что посмотрели. Здоровья, любви, удачи. Пока.